Herkese selamlar dostlar ben Emircan ve bugün sizler ile beraber Rogol'da nasıl kolayca level kasılır onu da göstereceğim dostlarım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirsiniz de like atmayı unutmayın dostlar şimdiden. Ee, arkadaşlar bugünkü taktiğimizde nasıl kolayca level kasılır ve bunun taktikleri nelerdir onları göstereceğim. Ve dediğim gibi arkadaşlar yeniden videoya like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok bana video çekme isteği veriyorsunuz dostlarım. Ee, bir de like attığınızda gençler artık böyle birazcık öne çıkmaya falan başlıyoruz. Ki zaten eski aktifliğimizi falan yeniden kuracağız. Ee, umarım güzel bir aktiflik sayısını elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bazı taktikler vereceğim ama ben şuradan ilk önce bir reputation'ımı almak istiyorum. Eee... Galiba ben yine Ginku'yu falan geçeceğim. Çünkü abi SS ben geçmek isteğim vardı ama abi çok zor bir şey. Yani cidden çok zor kullanılıyor ve çok kanser bir şey. Ee, yani spammer falan olmanız gerekiyor işte böyle adamları al alabilmek için. Sonra da işte siz spammer falan diyorlar. O yüzden arkadaşlar çok uğraşmayacağım. Arkadaşlar taktiklerimizi vermeye başlarım ve bu arada sizler de eğer şu an tam ekrandaysınız Mouse'unuzun orta imleciyle aşağı kaydıraraktan like atıp yorum da yazabilirsiniz ve bu arada bunları yaparken abone olup da bildirimleri de açmayı unutmayın dostlarım. Şimdi arkadaşlar ilk olayımız şudur yani mesela bunu 5 dakikada bir mi yapıyorduk? Hayır bunu her zaman yapıyorduk. Öbür Öbürküsünü 5 dakikada bir yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar girdiniz VIP serverdasınız. İlk önce abi high rank'ı öldürüyorsunuz. Hızlıca gidiyorsunuz. Ee, sonra mid rankı kesiyorsunuz. Yani işte burada çıkan bu üçleri arkadaşlar böyle bayağı kasıyorsunuz. Yani kesiyorsunuz. Ee, bu size bayağı bir level verecek. Yani bayağı bir güzel bir taktik bu. Bu arada 3 e, tane taktik var. Bu iki tane taktik yani aktif olduğunuzda işe yarayan bir tanesi ise offline olduğunuzda işe yarayan taktikler arkadaşlar. Bunları arkadaşlar böyle kesiyoruz e, bayağı bir keseceksiniz işte bakın. Şu an ben mesela bayağı bir para elde edeceğim buradan. Yani ne kadar elde ederim? Mesela ben bir saatte eğer bunları böyle 7-24 yaparsam 10M'den fazla bir para elde edebilirim ve bunları mesela rap görevi alaraktan da yapabilirsiniz. Eğer rap görevi alıp yaparsanız sizin için daha da çok sağlıklı olur. Hem rap kasmış olursunuz hem de level kasmış olursunuz. Ee, bu sizin için baya güzel ve bu arada zaten bu RC taktiğini de giriyor arkadaşlar. Buradan da böyle kolayca RC katabilirsiniz. İkinci taktiğimiz şu. Bir tane daha taktik var ama bu taktik 5 e, dakikada bir olan Eto ile alakalı dostlarım. Eto kestiğinizde Eto size arkadaşlar bir level falan veriyor. Haberiniz olsun. Yani mesela 2000, 3000 falan yani 4000'lerde falan bir Eto kesmeniz gerekiyor max level olmak için. Ki zaten Eto kesme olayı arkadaşlar 750 levelden sonra başlıyor. Şimdi sizlere burada Eto falan da keseceğim. Ve bu arada e, sizler de dediğim gibi abi yine like atmayı unutmayın. Ben çok like istiyorum. Evet özür dilerim bunun için ama arkadaşlar e, biraz like sayısı düşünce insanın tam morali bozuluyor. Ama abi videolarım like almasa da artık cidden e, ben bunu bir karar haline getirdim. Her gün video atacağım. Ki arkadaşlar cumartesi pazar hariç ki zaten bu pazar e, video atamayabilirim. Ve bu arada arkadaşlar pazartesinin videosu böyle saat 2'de değil de 5'te 6'da gelirse çok özür dilerim. Çünkü tatile gideceğiz e, bu pazar günü. Ondan dolayı biraz geç video atacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bu taktik ile şu an yani bu birinci taktiğimiz üçlüler deniliyor buna. Bu üçlüler de abi kasaraktan level atlayabilirsiniz. Şimdi e, ikinci taktiği daha var dediğim gibi üçüncü taktiği göstereyim. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz e, auto clicker'la AFK bırakmadır. Yani mesela e, burada biraz olmuyor çünkü iç içe girdikleri için algılamıyor. Şöyle mesela bakın bu gel geldi abi aldı. Şimdi Yine öldürecek. İşte gelecek, öldürecek. Gördüğünüz gibi böyle kolayca öldürebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bunun illa burla yani burayla bir alakası yok. Mesela e, diyelim ki oyuna yeni başladınız ve daha 5 level falansınız. Fakat buralarda yani bu ghoul'larda AFK bırakamazsınız yani sizi öldürürler. Bir de eğer CCG'seniz sizin için çok iyi bir avantaj var CCG olan arkadaşlarım için. Arkadaşlar base'e gelin. Ee, burada zaten siz CCG'leri vurduğunuz zaman CCG'ler asla ama asla size vurmaz. Bu vurmaş değil. Pardon vurmaz. Bu First Class e, birinci seviye, ikinci seviye falan fark etmiyor. İstediğiniz gibi gelin vurun abi. Hiçbir şey yapmazlar size. Çünkü arkadaşlar kendi takımınızdan siz onları ihanet etmiş oluyorsunuz. Ama bu bir şeyi şey yapmıyor. Yani oyunda en azından frame denen bir sistem yok. Yani kendi takımınızı öldürdüğünüzde frame denen bir sistem yok ki düşmüyor. Ee, buradan abi ve oyuna daha yeni başlayan arkadaşlar 5 level olanlar C katanı ile gelip burada AFK bırakıp e, 10 saatin sonunda belki 250-300 level olaraktan çıkabilirler. Ee, burada arkadaşlar benim eskiden uyguladığım bir taktikti. Üçüncü taktiğimiz de bu. Şimdi arkadaşlar ikinci taktiği göstereceğim. İkinci taktik için Eto lazım abi. Ve Eto park tarafında yok. Eto'nun doğduğu taraflar arkadaşlar. Eee Goller'ın Special Shop'u bizim de CCG'nin ön mekanı yani park. İkinci olarak kafenin yanındaki otopark, kafenin önü. Ee, yani maskecin arka tarafı bir de arkadaşlar Kagune Shop. Galiba şu an Etu Kagune Shop'ta doğmuş. Çünkü e, bu iki yerde de göremedim. Ee, eğer doğmadıysa da biraz bekleriz. Şu an ama doğması gerekiyor galiba. Evet arkadaşlar Eto doğmuş. İşte abi bu 3 taktiği kullanaraktan günde belki 500-600 level atlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar benim bu RC yani iki video önceki var ya abi RC'yi nasıl kolay yoldan kasılır. Ee, orada da arkadaşlar etor Raid denen bir şey var. Yani o taktik işte size oradaki anlattığım taktiğin normal ismi etor Raid. Bunu da yaparaktan arkadaşlar hem RC kasmış olursunuz hem de level kasmış olursunuz. Şimdi hemen şöyle Eto'yu kendimize çekelim. Yani arkadaşlar e, bu arada sizlere cidden bilgilendirici videolar vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. E, ve yani <clears throat> Queenkue'ler ve Kagune'ler hakkında sizlere bunlar için de bilgi vereceğim. Ee, mesela nasıl diyeyim sizlere Ginku'yu daha kolay nasıl kullanırsınız ve taktikleri nelerdir? SS Soul'da mesela bizim bir arkadaşımız var onu çağırıp deneyeceğiz. Ee, bunların hepsinin taktiğini size vereceğiz dostlarım. Ki siz de öğrenin ve cidden iyi oynayın. Yani ben iyi oynuyorum demiyorum sizlere. Asla öyle bir şey yok. Ama en azından verdiğimiz belki bu taktikleriyle birazcık da olsa oyununuzu geliştirebilirsiniz. Yani nasıl oynayacağınızı geliştirebilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar söylemeyi de unuttum. Ee, eğer 750 level üstüyseniz e, Goal ya da CCG fark etmiyor. Bizim klanımıza gelerekten e, bize destek çıkmış olursunuz dostlarım. Erzadan bizim klanımıza gelirseniz e, benimle konuşma hakkı zaten çoğunuz astralde olan arkadaşların çoğu zaten benimle konuşuyor. Ee, arkadaşlar bizim özel yaptığımız bazı trainingler falan var arkadaşlarımızı topladığımız. Sizler de onlara katılabilirsiniz. 750 level üstüyseniz zaten hepiniz gelirsiniz. İşte arkadaşlar böyle katılaraktan da bazı şeylere katılabiliyorsunuz ve arada sırada özel etkinliklerimiz de oluyor. Nasıl etkinlikler? <laughs> Çok konuşmaktan e, birazcık nefessiz kaldım. Özür dilerim. Mesela arkadaşlar Robux etkinliklerimiz falan oluyor. Mesela e, arenada gelip beni VS'de alana 20 Robux gibi düşünebilirsiniz. E, birazcık yakında yine dediğim gibi elimize bir Robux geçecek. E, şu an kaç var abi? Bir 100 falan var. Yani az bir böyle 1K falan geldiğinde dostlarım böyle bir şey yapacağım. 5 arkadaş beni VS'de yenmeye çalışacaklar. Yani mesela diyelim ki e, bir Ginkui ile VS attım. E, eğer beni aldıysa ona 20 Robux vereceğim. Ben onu alırsam da hiçbir şey olmayacak. <laughs> Yani çocuktan gidip Robux mu isteyeyim abi? Kardeşim ben kaybettim şimdi bana Robux ver diyemem. <laughs> ya zaten demem de asla. Ee, arkadaşlar işte öyle böyle 5-6 arkadaşı toplayacağım ve hatta bunu da videoya çekeceğim. Eee... Arkadaşlar başka bahsetmek istediğim konu da şudur. Yani bahsettim ama bir daha söylemek istiyorum. Bu hafta sonları aslında hafta sonları video gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar benim de biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Ve zaten bu hafta sonu e, birazcık tatil olayı var. O yüzden de pazartesi gününün videosu birazcık geç gelebilir. Çünkü abi yani o kadar sıcaktan gelmiş falan olacağım tatilde denizden falan. Yani o yüzden arkadaşlar e, biraz geç geliyiz özür diliyorum. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.